Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizinlə Gürcü mətbəxindən meqrel xaçapurisini pişirəcəyəm. Onun reseptini sizinlə bölüşmək istəyirəm. 1 stəkan ilıq şəkildə süd götürürük. Üzərinə 1 çay qaşığı şəkər tozu, 1 çay qaşığı quru maya əlavə eləyib qarışdırırıq və gözləyirik ki, maya gəlsin. Gördüyünüz kimi maya gəldi. Üzərinə 1 stəkan ilıq şəkildə su əlavə edirik. 1 çay qaşığı duz və 700 qram un əlavə edib təmirimizi yoğuracağıq. Xəmir bu şəkildə alındıqdan sonra yarım stəkana qədər bitki yağı götürürük və hissə-hissə əlavə edib xəmirimizi yenidən yoğururuq. Xəmiri yoğurduq, üzerini striclə bağlayırıq və yarım saat dinlənməyə qoyuruq. Xəmirimiz artıq gəldi. Görürsüz necə yumşaq xəmirdir. Xəmirimizi 4 hissəyə bölürük. Çox yumşaq xəmirdir. Baxın, görün əldə çox havalıdır. 5-10 dəqiqə tündələrimizi gözlədirik. İçlik üçün mən əvvəlcədən pendirləri sütkəcdən keçirtmişəm. Ağ pendir lazım olacaq bizə. 250-300 qram. Holland pendiri 300-350 qram götürə bilərsiniz. Ehmalca qarışdırırıq. Müzik yumurta götürürük. Yumurta sarısını birini üzəri üçün saxlayırıq və bir yumurtağı bütöy və sarısı əlavə olaraq üzərinə əlavə edib qarışdırırıq ehmalca. Dörd hissəyə bölürük. Lüngürvari, baxın bu şəkildə külə formasına salırıq. bu şəkildə yayırıq və içlikdən ortasına qoyub bükürük. Baxın, bu şəkildə bükdük. Və tərsinə çeviririk. Yavaş-yavaş ortadan basmaqla qırağa doğru yayırıq. şəkildə yaydıqdan sonra tavaya kalka səririk və üzərinə yerləşdiririk. Üzərində bir deşik açırıq ki, baxın bu şəkildə havası çıxsın. Yumurta sarısından üzərinə çəkirik. Müzik qədər Holland pendirindən üzərinə əlavə edirik. Əvvəlcədən qızdırılmış 210 dərəcəli sobada 10-15 dəqiqə bişməyə qoyuruq. Əziz izləyicilərimiz, artıq xaçapurimiz hazırdır. Siz də bişirib afiyətlə yeyə bilərsiniz. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarımızda görüşənədək. Müzik